Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. Continuamos hoy con la lección número 32. He inventado el mundo que veo. Continuamos hoy desarrollando el tema de causa y efecto. No eres víctima del mundo que ves porque tú mismo lo inventaste. Puedes renunciar a él con la misma facilidad con la que lo construiste. ¿Lo verás o no lo verás? Según como tú lo desees. Mientras desees verlo, lo verás. Cuando ya no lo desees ver, no estará ahí para que lo puedas ver. La idea de hoy, al igual que las anteriores, es aplicable tanto a tu mundo interno como al externo que en realidad son lo mismo. Sin embargo, puesto que los consideras diferentes, las sesiones de práctica de hoy tendrán una vez más dos fases. Una dedicada al mundo que ves fuera de ti y la otra al que ves en tu mente. Trata de introducir en los ejercicios de hoy el pensamiento de que ambos se encuentran en tu propia imaginación. Una vez más, comenzaremos la sesión de práctica de por la mañana y la de por la noche, repitiendo la idea de hoy dos o tres veces mientras miras a tu alrededor al mundo que consideras como externo a ti. Luego, Cierra los ojos y mira tu mundo interno. Procura tratarlos a ambos con la mayor igualdad posible. Repite la idea de hoy sin ningún apresuramiento y tan a menudo como desees mientras observas las imágenes que tu imaginación le presenta a tu conciencia. Se recomiendan de 3 a 5 minutos para las dos sesiones de práctica más largas, siendo 3 minutos el mínimo requerido. Si notas que hacer los ejercicios te relaja, los puedes alargar a más de 5 minutos. Para facilitar esa relajación, escoge un momento en el que no preveas muchas distracciones y en el que te sientas razonablemente preparado. Estos ejercicios se deben seguir haciendo asimismo a lo largo del día tan a menudo como sea posible. Las aplicaciones más cortas consisten en lentas repeticiones de la idea según exploras tu mundo externo o tu mundo interno, no importa cuál de ellos elijas. La idea de hoy también debe aplicarse inmediatamente a cualquier situación que te pueda perturbar. Aplícala diciéndote a ti mismo, he inventado esta situación tal como la veo. Y David nos dice, he inventado el mundo que veo. La idea de hoy es un apoyo muy fuerte de la lección anterior no soy víctima del mundo que veo. Porque al decir, he inventado el mundo que veo, esto trae de vuelta a la mente la causación, al hacedor de imágenes, y no puedes ser víctima de las imágenes si eres el hacedor de ellas. Este hacedor no es el Cristo, sino un intento de crear erróneamente usando la mente de Cristo, la mente cuya realidad fue dada por Dios. Así que es un paso, es un paso hacia reclamar las proyecciones. Como en la película Tron, el protagonista tiene que fusionarse con Club, un hacedor de un mundo. Tiene que integrarse y ver que no existe ningún mundo exterior que no existe ningún hacedor exterior del mundo. He dicho a menudo que si lo ves es porque lo tienes. Y esto es una versión de esta lección de hoy. He inventado el mundo que veo. Este es un paso hacia ver la imposibilidad de la proyección. He dicho antes que la mente puede extender o proyectar pero la proyección es el intento de liberarte de algo que no deseas. La proyección es siempre del ego. Extensión es sinónimo de creación. Dios crea en el Espíritu. Cristo crea en el Espíritu. Y eso es todo. De manera que, para volver a la creación, para volver al espíritu, primero retiramos la proyección y afirmamos en el corazón, he inventado el mundo que veo. Y esto nos abre a la visión de Cristo, a un estado mental que no sabe nada de proyección y no sabe nada de percepción es un estado mental que representa a la idea, estad serenos y sabed que yo soy Dios. Un estado mental anterior a la percepción, anterior al tiempo. Pues como leímos en el texto, en el capítulo 5, en la sección llamada El guía a la salvación, el único aspecto del tiempo que es eterno es el presente, el ahora. Y el Espíritu Santo, Jesús, está a cargo de la expiación. Conoce el camino. Conoce el camino hacia dentro del reino de los cielos. El Espíritu Santo puede utilizar los símbolos para enseñarle a la mente que no entiende los símbolos, que la mente nunca va a encontrar significado en los símbolos. Los símbolos son representaciones, pero tú tienes que desear lo que representan. Si deseas la felicidad, el Espíritu Santo te guiará primero al mundo real a la percepción verdadera, al sueño feliz. Y en este estado de perfecta ausencia de juicios, no se otorga a los símbolos significados diferentes ni significados separados. Todos los símbolos se ven como lo mismo. Y es por eso que Jesús nos pide en su texto Haz que este año sea diferente al hacer que todo sea lo mismo. Permite que el Espíritu Santo te muestre la igualdad de las ilusiones, la igualdad de las imágenes. Este es el mundo perdonado. Y así, con sinceridad y con anticipación ferviente, Practicamos nuestra lección de hoy. He inventado el mundo que veo.